ҷисмӣ битанда скифки азиз ин реп аёд намебурод ҳаргиз ман бачи нағз не кам-кам псих баъзеҳо репа бас гуфта мекунам зир оле бас намекунам нав сар кардам кора бас кун гуфта вайрон накун сара адигар реперо калон фарқиятам машҳур шудан ин якум ниятам مه مه تاریخ به میکنم سب ولایتی صغده سی که میکنم زب همیخه گباس تکستمه دوب من دقیقه پشم و سفر دمکاب ما بترین ما بترین ما بترین بترین ما بترین ما ما بهترین بهترین بهترین ما بهترین ما بهترین ما بهترین بهترین بهترین ما بهترین ما بهترین ما بهترین بهتر بهتر بال بیت به استایل توری می عزیز رپوس چه پاتیس که ما میریم بالا و تو گورس اگه نتونی تو پیزدس ما میزنیم ویسکینگ اپا بود کوتک چیستی موفق تی دوستانی گیرامی دشمنای حرامی دوستانی گیرامی دشمنای حرامی یک نمود میخونم که تو اینا نمیتونی من دیدگی شندگی بی زندگی آدمی جیون سوکی پری دورکی رپروی سوخ همش بهترین ما ما بهترین ما بهترین ما بهترین بهترین بهترین ما بهترین ما بهترین ما بهترین بهترین بهترین ما بهترین ما بهترین ما بهترین بهترین بهترین ما بهترین ما بهترین ما بهترین بهترین بهترین